Bom dia malta, chegou o grande dia. Vou encontrar-me com o Carlos e o Rogério. Está combinado sermos às 8 horas da estação de serviço da Penafiel na A4. O Carlos vai comigo para a Islândia. O Rogério vai para a Escócia. Já só tem meia hora para lá chegar. Pois é, malta, vamos arrancar agora. O Carlos veio de Barcelos e atrasou-se meia hora. E nós, entre acélos e cafés, ainda nos atrasamos mais. Já são 9 horas. Temos que apanhar o ferry na próxima terça-feira em Irtshov, norte da Dinamarca. Temos 3 dias para fazer 3 mil quilómetros média de 1000 km por dia. O objetivo de hoje é chegar a Angoulême, onde ficaremos a dormir. Atravessar a Espanha é sempre chato. São horas e horas de linhas à direita. Pelo caminho, encontramos motards, radares e brigadas de trânsito. Estamos perto de Vitória. O relevo muda, parecem as montanhas com paisagens longas e distantes. parámos duas vezes para abastecer. A minha moto está a consumir mais que o habitual. Sinto a moto presa, com dificuldades em desenvolver. Tenho a sensação que a moto poderá ter óleo a mais. Fiz a mudança há dias. Será que distraído com as filmagens coloquei óleo a mais? Estás a filmar, Bruno? Não. É óleo a mais, tem que tirar. <laughs> Vai ficar sem motor. <laughs> Foda-se, vou ter que levar a moto às costas. Estamos em França. Da fronteira até Angoulême, ainda temos 340 km para rolar. Retas sem fim, a paisagem torna-se cada vez mais verde, a noite cai. Finalmente chegámos. Foi um longo dia. De manhã arrancámos tarde. Resultado, também chegámos tarde. E respeitámos sempre a velocidade sinalizada. Mas estamos satisfeitos. Agora vamos descansar. Bom dia malta, mais um dia na estrada. O objetivo de hoje é chegar a Krefeld, na Alemanha. Temos 950 km pela frente. O Rogério segue em direção à Normandia. O Carlos e eu vamos em direção à Bélgica. Hora da despedida. Nós conhecemos o Raymond e a sua bela Goldwing. Por duas vezes o encontramos nas bombas a abastecer. Thank vamos chegar a Crefeld. Vamos chegar a dormir no Airbnb. Estamos cansados, foi um longo dia. Estamos cada vez mais perto do ferry. Já só falta 900 km. dia, malta. Já rolámos 250 km. Parámos para abastecer novamente. O Carlos perdeu os documentos, provavelmente em Krefeld, nas bombas onde abastecemos. Vamos voltar para trás. Passámos nas bombas, mas infelizmente não estava lá. À procura pela autoestrada, aconteceu um milagre. O Carlos encontrou a carteira toda atropelada, cartões multibancos partidos, mas o cartão de cidadão e a carta de condução apenas estavam dobrados. Os problemas não acabam aqui. E pronto. Cá estamos. Vamos ficar por aqui. Mas só mais 15 minutos. Depois vamos embora. Partiu me o cabo da embreagem no meio da autoestrada. A polícia quer que eu empurre a moto à mão. E eu zero. O Carlos fala com eles. Ficou combinado que em 15 minutos eu trocava o cabo. Já são 7 horas da tarde. Hoje já fizemos 500 km. Já andámos à procura de uma carreteira pela autostrada e já arranjámos o cabo da embreagem. Mas continuamos em Crefeld. Continuamos a ter 900 km para fazer. Só há um ferry esta semana. Não podemos perdê-lo. Vamos ter que rolar toda a noite.